一二三，啊，没有人看我呢。 <laughs> 大家好，我们是六六班，他那边。你是谁？我是姐姐。你是谁？妹妹。中间那个是谁？我是粉红娃娃。那我们今天要做什么呢？开箱。要开什么箱呢？什么偷买的。 好，我们直接来开箱吧。好，我希望会得到。什么？想要什么颜色？它有别的颜色？等一下，它有什么红色吗？我想要它好像就有一个颜色啊，要要打开了吗？对呀，爸爸。哦，一下，等等等等，那是还有饼干。 是谁喜欢吃的饼干呢？这个有图案。哇哇这么多，这么多，啊这么多！有饼干的图案。是好。来，有几包啊？有，一、二、三、四、五、六。有六包吗？噔噔，六包。 肚肚还是很大。可是你们今天穿的衣服是什么？ 好，来这边组合了吗？我们来组装吗？组装起来。组装起来。把它分开。打开。哇，那是这个吗？这里，这里有块板。有个底板吗？好，好了，完成了。这个应该只是盖。

三十二秒，叮当叮当，连小朋友都会组装， <laughs> 又又丢了，给你盖。 等一下啦，它是有点……它是这个颜色嗯。然后呢，它这个是在全联买的，这个是在全联卖这个图案，它还有 Momo 的。然后呢？m o 是哪一个？是 Momo 购物台，但是 Momo 购物台听说一一卖就售完，售完售完。图案不一样。对。我也不知道。 很可爱啊，我也觉得很可爱。后面是什么？好像是一起郊游，然后两个骑骑， <laughs> 一起骑脚，一起抱抱骑脚踏车。我不，可爱吗？不用卡住哦。那你要去哪里？你要去哪里？ 它好像是承重十五公斤还是二十公斤？十五。对，等一下你你等一下等一下，宝宝你去看一下，它实际上它可以承重多重？我来我来推，看看你。不行不行，会坏掉，会砰！会坏掉哦。二十公斤。二十公斤，所以只能。可是它二十公斤只这一个东西，它里面可以装二十公斤不是说那个盖子。不是说盖子可以做。所以这个是不能做的哦。 是怎样？你最喜欢吃的，对不对？请勿乘坐。请勿乘坐，叮叮，不能坐哦，坐了会坏掉哦。你要吃吗？想吃吗？想吃。那你先帮我把那个所有的饼干先排一排。哎呀，这边放什么？排排整齐哦。 下有有什么口味的？有多利多汁的什么黄金起司，还有超浓起司，还有什么乐事的什么九州盐烧海苔，还有原味，还有什么？这是什么啊？我没有吃过哎，自然滋味有两包海盐的啊，来都是到十二月份，所以还是有半年以上的赏味期。哪一个？ 爸爸先点，爸爸先点。换你啊，换你，换妹妹。啊！姐姐不要干，看不要弄在屁股。 没有成功不能吃哦。 <laughs> 所有的生死都在宝宝。 <laughs> 太难了是不是？没有办法，好吧。着，只能扶着是不是？ <laughs> 好，那我们选一包来吃吧。我有一个方法可以。 成功了，没有子的，没有吃到，谢谢，要吃好，那我们就开一个就啦。我要吃好，今天影片就到这里，喜欢我们要记得要增加订阅哦。拜拜。拜拜。啊呀拜拜。 <laughs> 一、二、三，啊，没有人看我呢。一、二、三站着，一、二、三坐着，一、二、三蹲着。 <laughs> 要吃了没？好，请爸爸开，哎，怎么丢给我。 像七点八一样， <laughs> 而且姿势好丑。哦，爸爸要去野餐了，好开心哦！但是好欠揍哦，还有人中的戏太多了。飞勋吗？你是飞勋 baby 吗？ <laughs> 有小孩子在笑你，有什是又是大力士了。哦，哇！